طلعوا اللوائح النهائية ووضحت الصورة والصورة هي أنه ما في وضوح معارضات مقسومة معارضات متحالفة مع السلطة معارضات من ضمن السلطة سلطة عم بتعارض سلطة وهيدا كله منه غريب الانتخابات بتقدم صورة عن الوضع السياسي ولو فيها شوائب ويلي صار واضح انه الانهيار عم بيترجم بحالة تشرذم سياسي قوى سياسية فرطت وقوى تانية عم بتحاول بصعوبة تاخد محله وقوى جديدة بعد ما اكتملت معالمه الاستثناء هو الثنائي الشيعي يلي رح يحافظ على كتلته نجح حزب الله بتمرير مرحلة الاعتراض من دون أي تهديد فعلي ضمن طائفته ومع أنه في لوائح معارضة جدية عم تواجه سيطرته من المتوقع أنه يحافظ على احتكاره للتمثيل النيابي بهالمناطق الثنائي عم بيخوض معركة نسب الاقتراع وعدد أصوات خصومه معركة حزب الله الفعلية هي معركة الحلفاء مثل التيار الوطني الحر وغيره تيأمن أكترية نيابية لأنه الحزب قدام سيناريوين إما السيطرة من خلال أكترية نيابية أو السيطرة من خلال تأمين bloc نيابي وازن بوج شرزمة كتل تانية منا قادرة تشكل أكترية لحالها وهيدي الشرزمة عندها أسباب مختلفة بعد انسحاب الحريري ما عاد في زعامة سنية ممكن تبني من حولها كتلة وازنة بالمجلس ومحلها في عدد من الأطراف عم تتنافس لوراثة بقايا تيار المستقبل من بعض الشخصيات الحريرية الهوى إلى بعض الشخصيات المقربة من حزب الله وصولا لشخصيات من المعارضات ورغم انه القوات اللبنانيه بتدعي انه عم تشكل كتله وازنه بوجه حزب الله حسب التقديرات والقانون الانتخابي انتهى منطق المسيحي القوي ورح يكون في بدله عدد من الكتل المسيحيه والشخصيات باحجام مختلفه عم تتنافس معركة خصوم حزب الله منا على الأكترية بس على التلت المعطل يلي بيعطي إمكانية بتعطيل بعض القرارات المصيرية أما المعارضة فدخولها مقسومة على المعركة حدد حدود المفاجآت يلي ممكن تشكله وهو كتلة بين العشرة أو الخمسة عشر نايب ولكن في حال ما قدر ولا طرف يشكل أكترية ممكن لكتلة من هالحجم تلعب دور بتحديد موازين القوى وهالشي بيفتح مجال لتمرير بعض القوانين أو عرقلة بعض الصفقات معالم المجلس معروفة ومعضلة الحكم واضحة إما أكترية بقيادة حزب الله أو شرزمة مش قادرة تشكل أكترية وبالتالي تحكم بالحالتين دور المجلس رح يتهمش هذا بيعني أنه مواجهة النظام بعده متعدد الجبهات مدعوم من وجود بعض الشخصيات المعارضة بالمجلس بس مش العكس Café